金が白のり限りの立つ見えて帰り道すれば月傾き

会場にお越しの皆様にこの感謝を込め礼ありがとうございました浦和俊介でした頑張れ